Video 5 Sea Safe Fishing Boat and Training Module nangorok nam langa makanama makaram toka akwalanga makananga michanga waninga pa kwampulieta Narya leka miciang manja, marangkan makan miciang michianga, maning apak muatena merukpa. Nungkuan ngeliakan nama pun nangam jika makan manja miciang michianga, aku raka kerma ngampua kedelka jam kerakena, akena plan. Wana crew aku nungkur langa response officer. Kerengkena kena fiula anenga kokwa nungkulangnya ta trip. Kerengkana safety equipment makan menjadi mitianga. Upara sat phone, VHF radio, life jackets, aqua first aid kit. Ikan dia ya, nakan captain nulyakan nama coxswain license. Aqua ika prengkena kurulyakan nama aqua langa equipment. MTK nam deji emikpia nungko kaning met na kana ngampoa khalga jama ignore nama kama ura kan nungkor langa response officer tatma mora akwa ye mora iklorat nama nungkorwa ikngak prakan plan na ikietenya ta akan manjangal ignore kum nama one hour and a half naruya, ayal kutma makata aninga pa yanak ngor kum langa angalya naulya kenama edi metalima, akwa amlimlinja akwa ayapa narmurmanja malara ekemeria kacungan neyata makana makaram tukwa akwalanga akorma amta kakan manja nakan skipan maulya kenama makana michanga entiar kena aripowa marang kena makan mera engkalanga narak matar gaina kampa kelaricina akana angatani poi engka aqua float nakan skipa aku ako pranganua malaragot mama kan mitianga epinua angalya ikmokum nama makana makaram toko akwalanga makana michianga muarna manja ako pranganua makan makaram toko akwalanga muarna ma arang marlanga makan nanga michianga marang makan makana tap makan mampilya ma railing manja yang pitnya mengani gak kena enka bollard makan cina neyat makan makaram aku kokolyanga atar kama marapurang kena makan mera angko pop nama marapurang kena neyat makan atar kejuma Makan kmatar kaina manja, mongonjeji makan micianga. Ik mengat prakena nganing kikiamena. Angko pop nama, marpereng kena makan merah. Aku kantiya makan makaram toka, nara aku tang nuklang manja, ala kikia akan nungklanga alaki kia kwatar kamanja makan makaram kolyanga aka mera kempa kamar kam nungkua makana erpa erpaja makartua makan makaram toko kolyanga mampiam manja okma manja pia kerikpa makana manangarit yanga float okwa enka kempura markan makan enka float mera kacunga meraka mamu yeta marperengkan makan mera angko penama markana makana makaram tukwa akolyanga ikampachengat to akolya na ninkena alala kama awan kam yara mena tengarpia aka Karang karangna maka antaka kana akwalya makan many makaram tukwa akolyanga aka kwangkarna maka akutanga mengentena many melorgonya many makan makaram to kokolyanga atni poya kelgaja akonua an ngatni poy enka float Mayusim yusum dang michang lang hoka hikma menia makan na float makan michenga mokuma neutralua akak markana man ngatni poy makan na enka ak mera matarmana akop moya potia ngalang manjangala nara atarke juma Kempura, rampulimaki ki wanma malya, karmarka nama makaram toka akwalanga. pa karmar kenama float langa mera, pia pa karmar kenama makana lead langa mera. Mangak prakana makana mera, akok mokumena makan manja, teklang manja, michianga. Markana makana makaram toka akwalanga, akantia, emien pena akwalya, yakuchinarawa markna manja kantia ya. toka alyara kwalmri ya kuchina aka yapungura makan manja makaram toka kwalyanga rakpa ik ikmarkan makana mangarit langengka aka floats akan rakpa koya pochina ngalawa ngalya nayata atarake juma Kalian cuerpo que chuna, que amar na process, a que na mau colha, Kacunga aningap manja ikasalam dan yata. iki yang penama aulap manja akar perengkah.